አምሳ ዓመት ሙሉ ጆሮ ላይ ሲዘፈንለት ጆሮ ላይ ሲጮህበት የነበረው የጎሳ የድንበር የክል በዚህ ሁሉ ሁኔታ ውስጥ ያለፈ ሰው እንዴት አድርጎ ነው ልዕልና የሚኖረው? እንዴት አድርጎ ነው ሰብአዊ የሆነ አመለካከት የሚኖረው? እንዴት አድርጎ ነው እንደ ሰው ሊያስብ የሚችለው? በጣም እንጂ ህልውናውን ያጣበት ዘመን ነው። ታዲያ ህልውናውን ባያጣ በሄድክበት ከዚህ በፊት ሐዋሳ እሄዳለሁና አዋሳ እጀታ የሚባል እኔን ይገለኛል፣ ለዚህ ያደረገኛል፣ የኦሮሞያ ብትሄድ ይሄ ቄሮ ይለኛል፣ አማራ ብትሄድ ፋኖ ምናምን እያለ በዘር በጎሳ በሃይማኖት እንደዚህ ተበጣሶ ወጣቱ ሁሉ በራሱ በሀገሩ እምነት ሰጥቶ እያንዳንዱ ሰው እየጠበበ እያንዳንዱ ሰው ዱላ እያያዘ እርስ በርሱ ይደባደባል። ከዚህ በለጠ ሉና ማጣት ምን ይሆናል? ምን ያሉን ነው አለ እስቲ ሰው እየሰቀልን ሰው እየቆራረጠን ሰው እየገደልን ይህን ሁሉ ሰው ሺህ ከቦታው እያፈናቀል ምን ያሉን ነው አለ እኛ እኛ ኢትዮጵያ ውስጥ ምን ያሉ ያልተሆነ ነገር አለ? ሲሪያ ምን ሆነ፣ የመን ምን ሆነች፣ ሶማሌ ምን ሆነ፣ ጎረቤት እኮ የግድ አንተ ቤት መምጣት አለብህ። ይህንን እየሰማ እያየ አንተ ቁጭ ብለህ ምንድን ነው ምን ሆንን እኛ ብለህ አንድ ነገር ይዘህ ካልመጣህማ የት ይቀርልሃል? አፈር ድሜ ትበላለህ። ይሄንን መገመት የማትችል ከሆንክ ሲኦል ነው የምትገባው። ያንተ የኔና አንተ ሲኦል መግባት አይደለም። እነዚህ ምንም የማያውቁ ልጆችና ህጻናቶች ላይ ጥለን የምንሄደው መራራ ሀዘን የሚገርመው አሉ። ይሄ የዘር በሽታ የያዛቸው ለኦሮሞ በል፣ አማራ በል፣ ትግሬ በል፣ ምን በል እያሉ በቃ በዘር የተለከፉ በሽተኞች አሉ። እነኝን ሰዎች እነኝን በሽተኞች መለየት ነው። እንደዚህ አይነት የሰለጠነ ዓለም ላይ ያልሰለጠነ ጭንቅላት ይዘው በዘር የሚያስቡ አሉ። ይህ በሽታ ነው። በሽተኞች ወደዛ አግለለ ጥሩ በህግ በደንብ በስነ ስርዓት ጠፍግነት አስረዋለሃ። ምን ያደርጋል መንግስት? መንግስት ኃላፊነቱ ምንድን ነው? ይህን ሁሉ አመፅ የሚያመጡ ሰዎች እኮ በሚሊዮን የሚቆጠሩ በሺዎች የሚቆጠሩ ሰዎች አይደሉም እኮ ጥቂት ሰዎች ናቸው። እነኚህ ሰዎች በደንብ ይታወቃሉ፣ ምንጫቸው ይታወቃል። ምንጩን ማድረግ መቻል አለብን።